Брали с вами опять точно Вы смотрите, это кто такой планет, а на зомби, я его там не видел, даже у блендера. Ну, посмотрите, какой он смотрите, сколько хп он отнимает. Пошел в жопу лучше. Ладно, смотрите. О, с первого раза. Он все ваше хп отнимет. А большой, он высокий, он. Ну, умираем. Его найти трудно. У него еще недоработка небольшая. Э. Его убить то невозможно почти. Смотрите, я даже вас Ну, GTA вот попадает. Я его бью, вот так его бьешь. Его что убить? сейчас прям кулак. Даже кулаком его не побьете, не алмазом ничем. Нам на поможет зажигалка или лава. Мне кажется, или лучше мне лава. Ладно, я еще не испытал. Thank you. Он сдох. Из него ничего не выпало. Вы это сами видели. Естественно, вот такие зомби еще есть такие. Вы сами это видели ставим большой палец вверх. Подписываемся на канал. Ставим лайки. И все.